Hallo, ik ben Fieve van Praat, ik ben 12 jaar en ik vis al 2 jaar. Mijn papa is beginnen te vissen en dat leek me ook een keertje leuk om mee te gaan. En dan ben ik meegegaan en ik vond daar eigenlijk wel leuk. Hoe heeft jouw papa je kunnen overtuigen om eigenlijk eh, te gaan vissen? Eh, hij heeft mij niet overtuigd. Eh, hij heeft gewoon gevraagd, komt hij eens mee vissen? Ik heb gezegd ja. En waarom precies? wat vind je zo goed, wat vind je zo leuk aan het vissen? Ehm, als je er eentje hebt gevangen, vind ik altijd leuk. Op wat vis je vandaag? Weet je op welke vissen uh, eh, je allemaal gaat vissen? Eh, ik zou graag een kabeljauw pakken en nog een haatje. En waarom? Omdat ik vind dat wel coole dieren. En violen. Ja, ja. Midas is te klein. Dit is drieën. Vier keer dan. Goeie bal, Fiebe. We laten ons doen, want in, gaat Mario. Mario, we laten jong. Ja, dat is er al, hè. zeker niet. We eh, We moeten de ingewanden van de vis eruit De buik open snijden en daarmee mes eh, in de buik kan en de ingewanden eruit halen. En dan maak de vis daar in de emmer en de ingewanden de eh, opzij. En eh, waar heb je dat geleerd? Uh, bij mijn papa. Eh, het was hier heel leuk. We hebben gefietst. Ik was wel een beetje moe op het einde. Maar dan heb ik een beetje slapen en nu ben ik weer helemaal fit. welke vissen heb je gevangen? Ehm, scharkus, tongskes, botjes en nog een paar andere vissen. En zeesterren.